салды ылдый карай жылдырсын бир киши салдын бир четинен экинчи четине чейин барат биз адамдын кыймылын жээкке байланышкан туруктуу эсептөө системасында жана салга кыймылдуу эсептөө системасына карата карайбыз кыймылдуу эсептөө системасында адамдар которулушу эс бирге барабар ошол эле мезгилде салдын кыймылы с экиге барабар адамдын жээкке карата кыймылынын вектору анын салга карата кыймылынын жана салдын жээкке карата кыймылынын геометриялык суммасына барабар ал эми азыр адам дарыянын боюндагы салдын кыймыл багытына каршы сал менен жылып баратат мында адамдын жээкке карата кыймылы туруктуу эсептөө системасында адамдын салга кыймылдуу эсептөө системасында алкагына жана салдын кыймылына карата кыймылынын геометриялык суммасына барабар жээкке салыштырмалуу кыймылдуу таянычка салыштырмалуу эми адам а чекитинен б чекитине чейин салды бойлоп басып өтсүн жана бул учурда адамдын жерге салыштырмалуу кыймылы адамдын сал менен жээкке салыштырмалуу кыймылынын суммасына барабар